أنا اسمي علا شهبة عضوة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وبدأت الاشتباكات على الساعة 6 بدأت من احنا اتحركنا بمسيرة ناحيتهم بعدين هم بدأوا الضرب كان في قنابل غاز بترمي علينا وخرطوش وقنابل مونة مسكونة يعني رامي واقع رجعت له مسكونة بدأ الضرب 50 40 بني آدم بيضربوا في وقت واحد ما كانوش فاهميني بنت وبعدين لما قلعوني الخوذه والكابيشون اللي كنت قافله بيهم على قافله بيه على الخوذه فهموا اني بنت ووقتها حصل تحرش من قبل الحقيقه ما يفهموا اني بنت حصل محاولات تحرش وكانه لو راجل بيحاولوا يكسروه بالطريقه دي في واحد عرفني آه، قال انه شافني في برنامج في 18 يوم آه، بشت ف فقال لهم اني مش فلول آه، وسحبني على عربيه اسعاف حاولوا يتفاوضوا ما ينفعش طلع مسؤول من المسؤولين عن الاحتجاز اسمه استاذ علاء وعلاء ده فتح شنطتي وهي فاضيه وقال لي انها جواها مولوتوف واتهمني ان فيها مولوتوف بعد كده عرفت ان حط فيها سكينه كمان وخدت شويه تطهيش وصلت لمكان الاحتجاز كان فيه كوردون امن مركزي وراه متجمهر عدد من الناس آه، واضح انهم سلفيين واخوان وبيطالبوا ان كل اللي جوه الاحتجاز يتضربوا ويتقتلوا وكده جوه الحجز كان في ظابط كان لابس بالطو بس من واضح ان رتبه يعني مهمه وكان في اعضاء من آه، جماعه الاخوان المسلمين بيديروا الحجز وكان في اطباء كمان من جماعه الاخوان المسلمين تالوا عليا شعبتهم واساميهم رانكهم ايه بالظبط جوه الجامعه يعني وهم بيحاولوا يسعفوني او يعني لما كان بيتسمح لهم يحاولوا يسعفوني لان يعني اطباء اتمنعوا انهم بيتعاملوا مع جروحي آه، في الحجز آه، حاولوا يسالوني اسئله مختلفه منها اسئله عجيبه شويه زي آه، انت والولد اللي بيحاول يساعدك ده تعرفوا بعض من انهي سفاره انت تبع انهي سفاره مين اللي بيمولك حاجات من النوع ده متجازين على صوره تحديه يعني شمالي سور الاتحادية وقدامي عساكر أمن مركزي وأنا جوه كشك عرب كشك شرطة عسكرية ورايا الشباب المحتجزين أغلبهم قلعوا هدوم ولابس ملابسه الداخلية يعني محاولة لأنهم يخلوهم يأسوا من البرد يعني آه، حصل إنه حصلت مفاوضات وأجبروا عرفوا اسامي ناس من الموجودين زملائي عرفوا اسامي ناس من الموجودين من الجماعه في محيط الاحتجاز واعلنوا عنها وعلى تويتر وضغطوا عليهم فبقى لازم اخرج بقى في مشكله انه جماعه الاخوان المسلمين بقت عندها امر ان انا اخرج او مديه اعضائها امر اني اخرج لكن السلفيين ما بيؤتمروش من الاخوان فرافضين ان انا اخرج بالمره هما كنت ببقى قادره اعرف ان ده اخوان وده سلفيين من انه الاخوان منهم كان يجي يتلو عليا شعبته انا يعني اسمي فلان في شعبه كذا من اقليم كذا كذا كذا ويقول ان هم الاخوان يعني محدش فيهم كان بيخبي لو انا ممكن اقدم الاسامي دي خصوصا اسم الطبيب يعني افضل اني ما اذيهوش لكن انا ممكن اقدم ضده بلاغ لانه في الحقيقه كان موجود في محيط احتجازي و